Kaixo, azalduko dizuet nola egin tarea bat Google Classroomen. Azteko, sartu zure gelan. Bi motatako tareak daude. Adibidez, hemen, irakasleak eskatu du, bideo hauek ikusi ondoren laburpen bat egitea. Ikusten ditugu bideoak, hau da bat, hau da beste bat. Eta hirugarrena. Ikusi ondoren, laburpen bat egin behar dugu. Tarea egiteko, hasteko ireki behar dugu tarea. Behin irekita hemen gehitu behar dugu dokumentu bat edo PowerPoint, Excel, ez, kasu honetan dokumentu bat sortu behar dugu. Dokumentua sortu da, irekitzen dugu. Izenburua izango da, tarearen izena eta zure izena. Hemen orduan, behin eginda, bidaltzen dut, hemen. Eta orain, eman nahi baduzu, sakatu entregar. Geroago, bukatu nahi baduzu, sakatu kantzelar. Eta geroago berriro, ireki dezakezu, hemen aldatu gauza bat, orain bai, bukatu dut, bidali ziur zaude, orain bai, bidaliko diozu irakasleari, sakatu entregar. Eta orain, irakasleak zuzenduko dizu eta berriro birbidaliko dizu. Hau da egiteko modu bat, baina egin duguna izan da laburpen bat sortzea. Kasu honetan, hemen, galderak erantzun behar ditugu. Ze galderak irekiko dugu tarea. Eta hemen galdetegi bat dago. Ez dugu ezer ireki behar, ez. Galdetegi hau ireki behar dugu. Eta galderak erantzun. Behin bukatuta gauza bera, bidali irakasleari nahi duzu, bai. Eta lasai ikasle bakoitzak izango ditu bere galderak. Orduan, zuk bidalitako erantzunak dira bakarrik zureak. Bi motatako tareak daude. Alde batetik, hemen dokumentu berri bat sortu behar duzu, gogoratu, ireki. Eta behin irekita dokumentu berri bat sortu, eta bigarren motatako tarea da irakasleak bidalitako dokumentuan idatzi. Ireki behar duzu tarea, baina ez duzu dokumentu berri bat sortu behar. Baizik eta bakarrik, dagoen dokumentuan erantzunak egin eskerrik asko.